डॉगी के बाल कितने भयंकर मुझे लग रहा श्रीनगर में हम श्रीनगर में जहाँ रुके थे वो तो यहाँ से बहुत नीचे था पहाड़ के बीच में रोड